陈老师，今天我们来看看我们这次己亥年属猪的朋友的流年解析。今年金猪年，所以是说我们很明白的知道，今年就是什么呢？太岁当头坐。人家说太岁当头坐，无喜必有祸。其实属猪的朋友不要太担心，因为今年太岁星君的个性，只要你是务实，一步一脚印，不要投机取巧，今年属猪的朋友一样可以顺顺当当的。 来过我们幸运二零一九年哦，那除了我们本宫太岁星君当老大之外，我们还有一颗天解星来为你逢凶化吉，所以不用太担心哦。那今年属猪的朋友事业上，因为外面有了匠心金匮、三台这三颗吉星给你照耀，所以属猪的朋友今年在事业上还是很多机会可以做发展，但是要注意哦哦，魔鬼总是在细节中。 所有事情都要再三确认之后，再把它完成，再去进行它，避免避免到我们很不注意的时候，一个小小的细节坏了我们一一锅的大粥，这要特别注意。那另外的部分呢？今年的感情方面，属猪的朋友今年受到了孤城星的影响，所以如果没有对象的朋友，今年我们可以努力在我们的事业上面。 那也可以多多认识，这扩展我们的社交圈，扩展我们社交圈，通过我们一马行的力量，来来扩展我们的社交圈。那有可能可以认识一些不错的朋友，但是我们可以怎么样呢？可以先跟他深度的了解交流哦。有时候我们不用急的，哎，我他是我的菜，我就赶快跟他告白。有时候我们先互相了解，对方适不适合自己，自己适不适合对方。我们先做先做一些通彻的认识跟了解之后。 或许年终或年底的时候就不会有机会的。那如果已婚的或者是有既有伴侣的，今年受到孤城星的影响，心中难免小寂寞，有话说不出，也没有办法很容易的感受到对方的温暖。其实这个时候，我们要可以好好的跟对方沟通。孤城星跟寡宿星都是会让两个人的关系容易设中间有隔了一层山的感觉。 所以说，主动是今年想把感情经营好，属猪的朋友是非常重要的。有时候心中难免小剧场，但是通常都是自作多想。如果实在觉得很纳闷，实在觉得很不愉快，坐下来点个咸酥鸡，做个小菜，摆个饮料，大家好好讲。哎，是不是有这个状况啊？我觉得这样子，心里可能有点不愉快呀。把心里的话跟对方好好的沟通。 其实就可以把这个孤辰星的力量化解于无，这是最好的一个做法。好，那我们今天财运方面呢，今年有所谓的地煞星、子背星、浮辰星。今年属猪的朋友财运真的是偏弱，所以说我们今年属猪的朋友呢，老师建议你最好是我们少花费、多存钱、储蓄有现金才是王道。现在整个大环境来讲，并不是这么的理想，大环境不是这么理想状况之下。 我们要明哲保身，而且天时并不允我已的时候，我们可以先保存实力，直到时机一来，属于我们的天时一到的时候，我们才能一鼓作气。哎，我们兵法中常常说到什么呢？大军未动，粮草先行。现在就是我们磨兵利马，现在就是让我们准备我们的资源的时候。说属猪的朋友，今年虽然太岁当头坐，不要太担心，只要低调务实，一步一脚印。 太岁星君一定给你保佑的，但是老师比较担心的是，今年属猪的朋友在健康方面比较有一些需要注意的。今年在我们的本宫方面有剑锋星、地煞星、血刃星这三颗比较凶煞的星，在属猪的朋友的本命宫里面，所以今年属猪的朋友，老师非常建议你们能够定期的，哦，在身体状况允许的状况之下。 我们可以多做一些捐血的活动啊！捐血一代救人一命，现在也是缺血的时候，所以最好的状况之下就是定期捐血哦。除了能够我们能够趋吉避凶之外，破除了血刃跟剑锋的威力，另外我们还可以助人助己哦，帮助一些需要这些急用这些血液的哦病患朋友。所以说做功德大家都是可以去做，那尤其是属猪的朋友，今年。 真的是可以考虑哦，定期的不要常常，因为人的身体是有一个捐血的一个周期，只要定期的去捐，那就可以对属猪的朋友很好的帮助哦。那另外一个部分哈，今年属猪的朋友还有一个需要注意哦，今年有一个紫背星，无论做什么事情，总会有人在你背后指指点点，讲东道西，也就是所谓的犯小人。那这个怎么办呢？其实。 别人嘴巴长在别人身上，当我们不理他的时候，他也没有办法影响我们。如果他没有办法影响我们，那他讲他的，到底又有什么关系呢？对不对？当然，有时候有人重伤，我们可以选择当面对质。那你是不是说我怎么样？有这回事吗？你听谁说的？好好说，那谣言就会不攻自破。哦，属猪的朋友，今年记得太岁当头坐，我们只要低调务实，一步一脚印。 今年毕竟可以否极泰来，诸事顺遂。好的，我是陈老师，希望各位可以继续锁定我们的频道，我们下次见，记得订阅。